Fala galera, aqui é o Ilha e hoje, né, como vocês estão vendo, é, estou jogando o um mapa de terror. Eu espero que, se você é um daqueles que, qualquer coisa de terror que você vê, você vai dormir de noite e sonha com terror, então recomendo vocês não ficar assistindo esse vídeo aqui, porque hoje eu vou estar jogando jogos de terror não jogos mesmo que só esse jogo mesmo que tá jogando de terror. Vou estar tá jogando esse jogo aqui de terror. Então, somente quem é corajoso vou ter coragem de assistir. Recomendo. Quem é corajoso, assistindo. Né? Mas quem não é corajoso, vai tomar um baita no sujo. Aqui temos o meu, uma cara velha. Meu Deus eu fiz esgoto, esgoto, esgoto, esgoto. Que isso? Ah, dia. Vamos aqui. Já chegamos na barraca. Eu vou dar um nome para esse personagem aqui que tá dentro da barraca. Vai abrir. Pra quem que não sabe jogar esse jogo, eu vou dar umas dicas pra vocês. Quem não jogou esse jogo. E o nome do jogo vai estar, tá, é claro, aqui. E aqui eu posso para algumas coisas. Mas aqui você vai ver aqui, aqui tu vê se você vê que tá com zero ponto, então não compra. Esse personagem vou dar um nome de. Ó, tem o um nome dele. Marchante. Marchante? Marchante não. Que susto! Que susto! O cara joga pelo celular, eu tô jogando pelo computador. Tá, aqui eu vou dar um nome pra esse cara. O nome vai ser. Seu Zé. Esse barraca do seu Zé. É isso, galera. É isso, barraca do seu Zé. E ali estamos na minha... Eu recomendo. Eu recomendo vocês não ficar jogando pelo celular. Assim, porque o jogo é muito bem realista. O gráfico. O gráfico aqui. É então eu recomendo jogar pelo celular. Computador, tá? Ó, oh, essas faixas aqui vão ter que cair e quebrar na frente. Oh! Ai! Eu fico quase inteiro, eu vou pegar. Eu vou não, não vou. Eu vou pra barraca. Achei! Uma caixa! Chega! Ah! Cheguei! vou tacar uma dessas coisas. Isso daqui vai me ajudar bastante. Tá. Como eu já joguei esse jogo, tá? então eu sei bastante desse jogo. <coughs> então, eu sei os lugares das construções. Eu sei onde que a barraca quiser e a torre. Tá, tô na barraca. Vou aqui braço tá batendo aqui do João, não vai ganhar um pegar esse ar aqui. Olha esse cara aqui. Não, não, não! galera, sem querer. Agora eu posso ir pra qualquer lado. Vou tentar dar uma saída. Ah, eu tenho um aqui, ó. Ah, não. Vou sair atrás de outra caixa. Pra tá você, galera, aquela música eu falei. Era é muito vocês. Já recomendo, achei barraco. Sobreviva a noite fechado, é claro. Fica aqui de boa. Vou ficar falando aqui com o Santos ah, é O cara falou olá, a outro falou oi, aí o cara falou raque, é o, o veterano RD. Que quer me dar pra entrar? GG. Eu vou também falar aqui. GG. Só que saldo é GG. Mano, Vamos fechar isso aqui. Eu não tô feio, velho. Mano. Galera. Vou sair. Vou sair. Aqui eu vou pra torre. Que é isso? Quando ele dá um hit assim, galera, pode saber que ele tá perto. O cara já foi desapareceu. Ai, ah, Sai! Liga! Ah, não, não, não, não, não! Escapei! Escapei pro foco! Pro pouco! agora tô me perdido. Não sei muita coisa nesse mapa. Aqui, aqui é a, barra. barraca. Por ali, é ali. É a torre. Será que a gente vai? Vamos devagar. Vamos. Vou baixar um pouco o som porque vai estourar o meu ouvido. Clica no Z, eu tenho aqui, eu posso vou desligar tudo. Vou desligar meu chat, isso aqui, isso aqui. Não, vou desligar. Não quero deixar tudo desligado. Não pra ter jogar. Eu sei que eu. Quando eu tenho acesso ao chat. Aí ó, normal. Oh, tá. Que isso, que, que, que isso? Que isso, galera? Que seu like, Que seu like. Escape muito bom. O não devia sair da cabine. Quando tem isso daqui, quer dizer que a gente tá lá da cabine.

Nossa, agora ficar melhor. Eu já vi o olho do morto. Esse morto tá é mais. Ele caça a gente mais rápido. Eu recomendo, galera recomendo vocês não ficar usando essa lanterna andando sem lanterna. Ficar andando assim sem a lanterna. Eu vou ligar pra atrair um outro e sair correndo. Tá. Cuidado pra não ah! chutar Galera, você nunca cai nessa água. Quando tiver de dia, você também não cai nessa água. Hum, a bailezinha vai tomando momento na tela, à noite. Você vem nesse lugar, né, vai fazer um botão aqui, você isso então aqui, você tem que estar claro. Vai segurar ainda, pode mexer com a tela, então lá no computador. Se não pode vai ser tem Aí tu vai segurando, aí já, tá, já começa a sair, com a energia, tu consegue usar a ponta da cabine e ligar a luz lá da torre. Essa luz Ah, pensei que era. Agora o monstro jogo. Já sumiu um cara aí. Já sumiu um cara. Que é isso? Já sumiu um cara. Eu com medo. Olha, eu vou salvar o vídeo por aqui. Não, não tá. não, não, não, não, não custa mais nada. de obrigação aqui, ó. vocês vão ver aqui a letra. Ali, ó. Ah, não, pior é que quando o personagem grita já era, galera. O personagem gritou. O moço já sabe onde vai estar tá agora. Cuidado. corre. Ó. Oh. Ah. Ah. Nossa, não, fica assim, vermelha, sangue assim, ó. Mas esse jogo é bem legal Se alguém jogar no celular, mano do céu. Adeus. Eu vi um barulho de madeira. É o o Vou ser por aqui. Tchau, galera. Se inscreve e deixa o like. Tchau.